Fendu de poireaux, comment réaliser cette recette facilement et rapidement. Donc là, je commence par découper deux blancs de poireaux en rondelles. Je viens ensuite les faire revenir dans une marmite avec un peu de beurre à feu doux et laisser cuire comme ça pendant 20 minutes. Une fois que nos poireaux sont bien cuits, on vient ajouter une petite cuillère d'ail haché, salé et poivré et laisser cuire encore 5 minutes. Pendant ce temps, je prépare une petite sauce à base de crème fraîche. Je mets donc 3 cuillères de crème et j'ajoute un petit peu de lait pour la diluer. J'ajoute ensuite une petite cuillère de moutarde. Je mélange bien le tout et ma petite sauce est fin prête. Je viens maintenant incorporer ma petite sauce à ma fondue de poireaux. Je mélange bien le tout et je laisse encore à feu très doux pendant environ 10 minutes. Après environ 10 minutes, ma fondue de poireaux est prête à être dégustée. Personnellement, j'accompagne ma fondue de poireaux, de chips d'œufs ou de frites, mais chacun est libre de l'accompagnement. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à me liker, à mettre un commentaire ou encore à vous abonner à ma chaîne pour plus de recettes et de vidéos. Au revoir